Посмотрите на Германию, на Европу в целом. Они пострадали от санкций больше, чем Россия. Представители их среднего бизнеса, фермеры, не могут продавать свою продукцию. Такие меры убьют экономику Европы. Заявление, что Россия страдает от санкций, что они поставят Россию на колени, одна сплошная иллюзия. Этого не произойдет. И вот почему. За последние несколько месяцев Россия заключила торговые соглашения с Китаем по нефти и газу. Будет построен новый нефтепровод. В странах БРИКС живет более половины населения мира. Они стремятся к более высокому уровню экономического развития, уделяют внимание освоению космоса, развитию инфраструктуры, строительству высокоскоростных железных дорог, ядерной энергетики. Прогрессивные общества по всему миру стремятся реализовывать новые проекты в этих сферах, и использовать эти достижения для собственного развития. А Запад оказался на обочине, поэтому он пробуксовывает, жалуется и пытается спровоцировать военное противостояние.